我像风一样自由，想像你的温柔，无法挽留。滴滴滴滴滴滴。

сегодня будет туса. Я сегодня напился, сегодня будет туса. Я сегодня напился, сегодня будет туса. Я сегодня напился, сегодня будет на на на на на на Это биби беби. Я сегодня напился, у меня выходной. You're my honey bun, sugar plum, pumpy, umby, umpkin. You're my sweetie. 哎呦我的妈 别笑。